se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre ciel, la forêt se tord. tu regrettes. Le miroir écorché que le l'acteur te reflète. Promets-moi d'oublier. Si un jour tu regrettes le miroir écorché que le lac te reflète, promets-moi d'oublier.